حنا وصلنا لتغازات يا سلام تعطلنا في الطريق واحد شويه جا هذا المطار يا احسن فيو خاوي البارك ديال بصح الناس كداو على خاطرنا احسن منظر ما كايناش دابا الشمس ما كيبانش مزيان او موان واحد المنظر واعر في الشارع جالس كتباركوس الجبل كاين لك كيجي ليه من تحت من هنايا هما كتشوف وحدين جايين قال لك ليه من الطريق هنايا الطريق الكبيره كيجيو من هنايا او كيجيبو الدور على ال rond-point اللي لهيه كيدخلو عاوتاني مع ال chantier او كيدخلو لهاك ال terrain وكينسكب الدور هو واحد skatepark احسن skatepark اللي تقدروا تشوفوا في الافريق كاع كامله واقيلا جوبونس في كاع les normes زعما ديال ديال skatepark professionnel داكشي زعما بالعبار وكلشي جاو جاو شي شي شي اكثر من 300 واحد من امريكان جاو لهاد skatepark. وتعاونوا عليه يعني قدو فابور يعني الناس bénévoles ما, ما كيخدموش زعما الفلوس ولا شي حاجه غير حبا لهاد الرياضه هذه كما كتشوفوا كاين كلشي كاين بزاف ديال ال spots كاين ال spot هنايا كاين ال pyramide كونيكسيون يا سلام والله لا يا سلام والله كان البارك خاوي عاد ذاك عمر حنا دابا نمشيو يلا الدراري